えー、今回はね、えー、タイトルの通りポルノの話をしていきたいと思います、えー、なんでポルノの話をするかというとですね、えー、僕 X ジェンダーなんですねで X ジェンダーは何かというとこう、えー、男なんだけど男らしくないじゃあ女性になりたいのそうでもないみたいなねこう男性が好きなことを 男性がまあ好きなことをこう好きじゃなかったり逆にこう女性が好きなことをこう好きだったりするような部分がある人間なんですねそういう、まあ、生まれながらねそういうものなのでねもうそれは仕方ないから、ね、子供の頃がそんな感じだったんですよねはいだからあの男性がみんな好きそうなイエーイっていう感じのものを好きじゃないけどこう 好きじゃなかったり楽しうに楽しめなかったり、えー、まあ、女性と例えば付き合って、えー、一緒にいるんだけど女の人といるような感じがするみたいなねそんな感じがあったりするような人間なんですでその僕からする、えー、僕からしてねこう男性がこうポルノを見るっていうことについて、え改めてね、あの 話を解説をでもねしていきたいと思います。えー、そしてですね私あのえー、まあいろいろあってですね変態に非常に詳しい人なんですね詳しい人なんですだから、えー、いろんなねいろんなジャンルのそのポルノをもうもちろん知っているわけなんですよ。ね、中にはねもうもうあきついわっていうポルノもね こんなの人間じゃないよみたいなそんなひどいことするみたいなジャンルももちろんありますよ中にはねでそういったことのについてねじゃあもうそれが悪だもう嫌いだってもう最低なことだっていうね、えー、これは悪いものだっていうのは簡単なんですよね簡単なんですそう決めつけるのは簡単なんですよそういったものにはい。 えー、それは人は考えることをやめてるからなんですね僕は自分が嫌いなものでもちょっとこうさらに知ろうとするっていうところがあるんですけど、えー、まあ否定するんじゃなくて、えー、そういう存在がなんでそういう存在を存在そういうものが存在してるのかっていうのをね考えていこうっていうねポルノと哲学的なね、えー、話をしていきたいと思います。はい 例えばねこれケース1としてね、えー、あなたがこう女性でねで彼氏の部屋をねこうパッと入るんですよじゃあもう「ああああ変態な最低もうこれ犯罪じゃん!」みたいなねジャンルのものをこう見るとするじゃないですかね例えばね、うん、別に犯罪者じゃない、まあ、見てるだけだからねまあそれは違法的なものだったらダメだよもちろんねうんでもさ例えばよ こうポルノがマニアックなねちょっとこう世間的に知られたらきついなっていうジャンルのポルノがあったとしてそれを実際に行為をするのが難しいだから動画を見て、えー、まあ、満足をするっていうねそういうこのあのポルノとその性犯罪を減らすっていうのはねやっぱりね関連づいてたりするところもあるらしいんですよね。うん で、えー、もう一つですねだから実際それを見てるからといってそういう行為をしたいというわけではないんですよ。ね簡単に言うとレイプとかねレイプとかそういうのね女性でもねレイプの動画を見るの好きな人いるしねなんかねあのー、否定はしません否定はしませんよはいで、えー、じゃあつまりね何が言いたいかというとねまあ例えばこう えー、漫画の話だったらあ例えば巨大な巨人の女性と、まあ、そういうことするとかあ虫とほにゃららするとかね虫と女性がねエイリアンととかねそういうのまあいろいろあったりするじゃないですかじゃあ実際そういうことをしたいのかって言ったら別にそうではない人もいるんです じゃあそれってどういうことなのっていろいろある中で実際にそれに行為を及ばないっていうことこれ共通してるものがねあるんですよ映画なんですよあの例えばあのー、映画好きな人は全然いるじゃないですかねで映画見てる普通じゃないですかジョーズ見てるえー、サメが人を殺してるところ見るの好きな人なの そうですっていうわけにいかないじゃないですかそういうことなことないんですよねあのチャッキーとかそういうのでこう子供あ子供の形したあの人形が人を殺すのを見て「えー、あなたそれで興奮してう気持ち悪いもうあなたとは付き合えませんごめんなさい」みたいなねそんなことはないじゃないですかねホラー映画なんて分かりやすいんですよねあのー 殺人とかそういうのいろいろあったりしますし、えー、巨大なねあのー、ロボットが出てきたりとかねまあ巨大なロボットに乗りたい人はいっぱいいるかもしれないけれどもまあ、戦争ものの映画が好きな人とかもいるじゃないですか。えー、じゃああなた戦争したいのあしたいんですみたいなことはないじゃないですか。ないで、ないんですよ、ね。そういう人もいるけどね、もちろん。だから、あの、一概にね、 こう何が最終的にこう言いたいことっていうのはあのもしねあのま彼氏とか旦那さんとかね、えー、あとはまあ友達でも知り合いでもね何でもいいよお父さんでもいいよあのマニアックなポルノを見てたからといってあもし見てたら見てもし見てるのをあなたが見てしまったらああまりショックを受けずに 映画を見てるんだなって思ってくださいねうん結局ポルノを見るっていうことってあのー、まあ直接的に言わないよこうスタートとゴールがあるんですよね映画もまああのー、映画も同じようでまあ映画も、まあ、楽しむために見てるわけです楽しむっていうゴールがあるわけじゃないですかあのそこのねこの スタートとゴールまでの行くまでのエンジンがね人それぞれ違うよっていうねそういう話でで実際そのエンジンが違ったとしてそれを実際にするってわけじゃないんだなっていうのをあの X ジェンダーの立場からこの男性のこの性的なあフェティシズムっていうのを、あのー、個人的にね、えー、研究というかこう考えたんですよいろんな人をいろんな話の話 いろんな人の話を聞いて、え比較して、自分の中に落とし込んで、まあ、質問もしたりとかねして、ま最終的な結果あのまあ大丈夫ねそういうのが好きな人がいてねそれを見てショックを受けなくても大丈夫だし、えー、そういうものが好きなあなたも、えー、大丈夫です大丈夫ですねあの世の中にはね、えー、まあそういう ポルノ以外でもね例えば銃をあの銃のマシンガンを車に乗りながらあの撃ちまくってドーンってなる人もいるからそうそうでないと楽し人生楽しくないっていう人もいるからね例えばあなたが急にねこうもう何かの不意でね頭を打ったりデビューマジックでね人の髪の毛しか美味しくなく感じるようになったとするでしょ 最初我慢するのよでご飯美味しくないで試しに自分の髪の毛をちょっとだけ食べてみるなんて美味しいんだろうこんなものがあったんだってもう心からねもう腰の石板から頭の上までドーンと突き上げるようなこう感動がね出るとするでしょそうなった時にね最初はね自分の家の髪の毛だけを食べるんだよ ねで髪の毛がなくなってくんね今度は自分の髪の毛を食べたくなるのでもダメだって今の髪の毛は気に入ってるし髪の毛急になくなったら会社に行くのも学校に行くのも何どっちでもいいけどあのみんなに変な目で見られてしまうって不安に思われてしまう でもどうしよう我慢できないって少しずつ紙をね少しずつ切るねで少しずつ食べるのよでもやっぱ美味しいこれには勝てないででも我慢して我慢して我慢して頑張るんだけどね耐えられずにね結局自分の髪の毛が全くなくなるまでねそれを食べきっちゃうんだよねもともと綺麗好きで落ちてる髪にさえ嫌悪感を抱くような そんな人だったのにまさか髪の毛を口に入れて快感を得ることしかできなくなった自分が信じられないそんな日々が続くんですよで髪が毛も全てなくなってしまって最終的に街を歩くんですよ髪の毛落ちてないかなってじゃあ美容室を見るんですよね そこなら大量に髪の毛がある実際に行ってみるあったあたくさんあるあんなにたくさんの髪の毛を一気に食べれたらどんだけ幸せかみたいなそういう小説が多分あの多分あの小説小説があるとするでしょねあなたがこう何かこう人と共有できないものを好きになった時に、えー じゃあそれを周りの人から「うわ気持ち悪い最低人間じゃない」みたいなね否定するのは簡単なんですよ簡単なんですよ人の好きなものっていうものをまあね えー、全部肯定はできないし、うん、俺俺が急にねもう確かに髪の毛食べて美味しいっすねみたいなうんうんみたいなねな君とは仲良くなれそうだみたいなあ俺はこんだけ髪の毛たくさんあるけど一緒に食べるみたいなありがとうみたいなそんなことはないけどもそういう人も世の中にはいるから自分がね好きなもの例えばりんごが好きねりんごが好きだったらね少ないお金でたくさんのりんごをたくさん買うことができるね幸せを簡単に買えるじゃない でも髪の毛だったらしたら今のような苦しい人生をあの選ぶことになるかもしれない自分が好きなものが世の中にねたくさん流通されてないものってねものだとしたら他の人と比べて辛い人生だと思うんだよね僕ねそういう小説を書こうとしてて、まあ、そのきっかけはその人のね性的な フェティシズムっていうのを聞いてからこういうねストーリーをこう思ったマニアックなものほどねやっぱりたくさんその自分が欲しいものを得るっていうことは難しくなるし得たとしても周りから非難されるしそれって辛い人生じゃないですかもしもマニアックなものが好きなものを見つけてもあのあまり批判しないように してあげた方がいいのかなって僕は、えー、思いましたね皆さんはどう思いますかでであまりセクシャルすぎないものでまあ異性のねこういうところに何だろう魅力を感じるみたいなのがあったら教えてくださいで例えばなんか男性だったらこの女性のねうなじこの部分が好きとかね う人もいるしが好きっていう人もねあのいるよね、うんまあ、そういうのでもいいから何か自分のフェティシズムがあったら教えてくださいということでデビューでしたパカパカ